аяғыма кигені бұлғар еті сәулем ай табанымнан барады ау ызғар өтіп сәулем ай жақсы болсаң келерсің судан өтіп сәулем ай жаман болсаң қаларсың суға кетіп сәулем ай сәулем сәулем сәулемсің басыңдағы тәуренсің, жақсы болсаң сәулемсің Şaman bolsan evrinsin Şahsı bolsan sevrinsin Şaman bolsan evrinsin Bıgan yürek uşağı жан сәулем ай бір сөзім бар өзіңе айта алмаған сәулем ай томағасын алдырған бала ұстай сәулем ай айналайын көзіңнен шау сәулем şamamsın Şahsı bulsan sevlimsin Şamam bulsan evrimsin Şahsı bulsan sevlimsin Şaman bulsan жақсы сәулем-ай Арынан да жаманның шоғы жақсы сәулем-ай Бір сөз айтсаң Шаманға түсінбейді сәулем-ай Қорғасындай балқыған қайран жастық Ahu Sevlim sevlim sevlimsin Basımdakı tevrimsin Жақсы болсаң сәулемсің Жаман болсаң әуремсің Жақсы болсаң сәулем